大丈夫はいうん大丈夫ですかうんなパタンってしなくていい大丈夫いやまあちゃんと撮れてるかどうかも心配だから一応カメラを見ていただければ知ってるんですけど違うあれ前回もこれ逆パターンやったよねすごいもうちょっとさ <laughs> レパートリーが少ないとバレちゃうじゃんせーの さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。今回の動画なんですけれども、9月入りましたね。ね。9月になった。あっという間に8月が終わった気がする。てか、1日があっという間。ね。うん。月日が経つの早いよね。うん。はい。9月は、何の月でしょう何の月、うん、記念日です。何の記念日でしょう僕らがパートナーシップをした3周年。ね。 になります早いあっという間に3年経ったねあっという間でしたねね、うんまあ、2018年の9月の6日が僕たちのパートナーシップを、先生をした日なんですけれども、はい、まあその日から4年目になるのか、そうですね4年目だよ丸3年で4年目だよね、うん、あっという間だったけどさすごいいろいろあったよねいろいろあった覚えてるちゃんと覚えてるよ <laughs> 俺はね、あんま覚えてない。 <laughs> いやでもなんかいろいろしたなと思って、うん、まあ一番はさ、まあその同じ年からさ、うん、YouTube 始めたっていうのがまず一番でしょそうだね。ね。うん、で、まあ披露宴を11月にして、で、まあそれからさ、東京のレインボープライドにも行ったりとか、翌年。行った。で、台湾のね、プライド。プライドにも行ったりとか。うん。 そしたらね、コロナが始まったりとか。そうだね。ね、その中でもさ、まあいろいろ記念日にね、いろんな、うん、まあ都内のホテルに泊まったりとか、したんだけど、うん、まあ今回はね、残念ながら、どこにも行かず、行けず。行けずだね。いやー、行きたいよね。せっかくのさ、記念日なのに、うん、どこにも行けないっていうのはね、ちょっと寂しいです。そうだね。 <laughs> その楽観的なまあでもさなんか落ち着いて、うん、なんかいろいろ外出してもね特に問題ないですよっていうまあ世の中のね状況になれば盛大にちょっとね、うん、お祝いしたいよねうんしたいなもう海外に行くのもありだし、うん、そうだねうんまあ国内でどこかしらねいろんな行ったことないともたくさんあるからそこに行くのもありだし、というわけでまあ今年のね、パートナーシップ先生の記念日っていうのはちょっとまあ うちで、二人で、はい、っいう感じなんだけれども、うん、あるものを用意しました。ちょっと待ってね。 <laughs> はい。わあ、すごい全然すごくないだろ。 <laughs> すごい大きいチョコ大きい 逆に嫌味 <laughs> いやでもなんか可愛くない可愛いね <laughs> ペコちゃんのチョコレートケーキまあ去年はそれこそ GoTo トラベルとかあってまあ <laughs> GoTo トラベル GoTo ねやばいね G を Z って言う人たじゃんおじいちゃんか そうね GoTo トラベルとかでねまあ旅行行ってくださいみたいな感じだったけど、今年はもう家に出ないでってことなので、うケーキでも食べてそう僕らの3年間の道のりというか奇跡をね話していこうかなと思います思いますはい終了 じゃあまあ。開けるよ。うん。どうする火つける火つけようか。ライターなんかどっかあったよ。ライター。ライターライターどこかなわあすごい。これちょっと俺舐めたい。 <laughs> 動画じゃなかったらよ、もう。ベロベロ舐めたり。翔ちゃんのベロベロ舐めるところを見せよう。やめようよ。 <laughs> ありましたよ、ありましたよ。捨てていいのていいよ。舐めて、舐めなくていいの舐めなくていいよ、大人だから。もったいな。 <laughs> どうする電気も消す電気消そうかな。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 せーのあ <laughs> <laughs> ハッピーバースデーみたいなこと歌わないのなんでハッピーバースデーなのよいやなんかいやまああの記念日っていうバースデーじゃん朝なのまあいっかうんいいよちょっとイエーイ食べようかうん食べよう食べながらさちょっといろんな話しようぜうん、あ美味しそうこれ生チョコケーキだってはい うんうんどうあ美味しいあよかったうん食べないの食べるうんうん美味しいよかったうんうんうんうん、うん、いや美味しいうんまあ去年のさうん2周年の時に、うん、ホテルに泊まったんだよねそうインターコンチネンタル東京ベイそう下に 概要欄載せとくんで、うんうんうん、ぜひ見てもらえたらいいなと思うんですけど。そう。あの時はね、ホテルの人にお願いして、そうだよ。なんか。あ、でも、あの時もチョコケーキだったね。そうかも。そう。うん、ホテルのね、オリジナルのチョコレートケーキと、うん、あと、スパークリングワインかな、うん、部屋にね、用意してくれて。うん、あれ、そこも良かったよね、本当に。夜景もすっごい綺麗だったし。うん。ね。ね。うん、よケーキも美味しかったし。うん。なんかさ、じゃあ、僕らさ、うん、めっちゃ喧嘩したいこととかありました まあ、たまにはやっぱするじゃん、喧嘩。細かい喧嘩はほぼ毎日するじゃん。うんうん。喧嘩っていう喧嘩じゃないけど、些細なやつはもうしょっちゅうあるじゃん。そうだね。でも大きいやつは、たまにやっぱあって、うん、どちらかというと、すぐごめんごめんみたいな感じになって収まるんだけど、一、うん、回だけなんか翔ちゃん家出てったことあったよね。一回だけでもないけどね。 え、嘘一回じゃないあ、一回か。そう。でもそれ以外で出ていこうとした時は、もう、もういいよ、もう、待って、はい、まあ、もう、はいはいはいはい、こっち来なさい、こっち来なさいってな感じで、ほぼ収まってた気がする。うん、でもね、その時可愛いなってやっぱ思ったのが、外に出て行ったって言ってさ、うん、言うて隣の公園にいたじゃん。すぐ、なんか、追いかけてったらもうそこいたみたいなさ。 可愛いと <laughs> <laughs> いい大人が隣の公園に <laughs> 普通だったらさなんかもうどっか出かけて行ったりとかさ飲みに行ったりとかさ迎えに来てこれなきゃ困るんだよ俺は迎えに来てもらうために行ってるから ちゃんと近くにいなきゃいけないんであそうなんだねそうそうそう迎えに来てもらうの前提で出てる、ね、そうそうそうそうそうそ何それは何なのその仲直りのきっかけにしようとしてんのだったらそもそも出ていかなくてよくない <laughs> まあ、まあそれ一回だけね本当にあはいはいちょっと取ろうかな、うん、来たか来たか いたうん実はねうんりょうちゃんにプレゼントあるんですよえー、何よいしょこれ僕からのプレゼントなんだけど何よよいしょじゃんボディトリマーボディトリマーはい差し上げますおめでとうありがとううんめっちゃ欲しかったんだよねそうだよねめっちゃ欲しかった言ってた言ってたねえ、うん 本当欲しかってくださいありがとう、うん、これ俺が買ったやつ <laughs> なんでよちょうどいい時に来たのに <laughs> これね、本当に俺が欲しくてね、自分で買ったの、これ。届くの分かってたの。後でやってあげる。はい。はい。まあ、喧嘩のね、話もありつつの。うん。まあ、今までのさ、3年間の中でさ、一番思い出に残ってることとかってある、うん 思い出かうんでもそうだねやっぱりずっと YouTube と一緒にやってきたので、僕らの、まあ、悲しかった状況とか、うん、あの嬉しかった状況とかは常に一緒に配信してるつもりではあるんだけど、うんうん、そうだねまあ親に伝えたこととかかなそうね、結構まあいろんなとこで喋ってるんだけど、うん、親にそのカミングアウトした時、うん かなうんうんあれはちょっとね俺も感動したもんね、うん、よかったなあと思って、うん、言えてよかったし、うん、まあいろいろなんか翔ちゃんのさその時のなんか悩みというかさずっと抱えてたものもあったじゃん、まあ、それを正直にさそのまあ翔太のお母さんに言えたのもまあよかったのかな、ね、そうだね思う、うんりょうちゃんはそうね、なんだろうな やっぱりさ、その、YouTube をやってなかったら、うん、やってないなってこともたくさんあるわけよ。それこそさ、なんか、披露宴をして、その衣装を、うんまた、去年だっけな、一昨年だっけ冬にさ、東京駅でさ、はい、また来てさ、うん、そうだったね。あの、記念写真撮ったりとかさ、した。しないじゃん、普段だったら。しないしない。そういうこともできたし、うん それこそ最初に言ったさ、なんか台湾にさ、うん、プライドに行ったりとか、そういうのもさ、なかなかしたいと思ってても、行動に移さないことも多いじゃん。そうだね。行きたいな、行ってみたいなと思ってても。だからそういう経験ができたのはね、やっぱすごくいいなと思う。うん、そうだね。確かに。あと、まあ、翔ちゃんがいなかったらやっぱりやってないと思う。うん そうだね僕も、うん、まあそれこそ多分 YouTube とかをしてなければ多分、うん、ほとんど <laughs> してないと思うし、休みとかもさ結局なんか家でダラダラ食うたら無駄な時間を過ごしてね、終わりとかね、やっぱそういう感じになっちゃうからねそうだね、そうね3年間でそしたら一番つらかったことある、辛かったことか、うん、えー、難しいね まあ、ないならないでいいよ。 <laughs> いや、な、ない、ない、ないこともないけど。ないことないんかい。辛かったことか。うん、難しいな。うん、 <laughs> まあ、俺はそんな辛かい 辛かったなと思うことはないかな。あ、ほんとうん。なんだかんだ毎日ね、楽しい日々をね、送れてるんだよね。うん。些細なことでさ、やっぱ幸せって感じれる。そうだね。うん。うん。本当にね、俺、 <laughs> 冗談抜きで、本当になんか、仕事から帰ってきて、翔太と一緒にご飯食べながら、録画してたテレビ見て、二人で笑って、お酒飲む時間がめちゃくちゃ好きで、わかる。もうその時に幸せを噛み締めてるから、 なんかね、悪いことがあったりとか、嫌なことがあったりしても、なんかそれで大体吹っ飛んでるからね、辛いことないんだよね。で、まあ、大病もさ、あの、してないじゃん。そうだね。今のところ。うん、まあ、これでね、なんかまあ、今後さ、うん、まあ、大病したりとか、ね、はいはい、はい、いろんなこともあると思うんだけどさ。うん、そうだね。うん。まあ、翔ちゃんがいれば大丈夫か。うん、え何あのさ、ハートフルすぎない動画。 <laughs> ハートフルすぎない今日。え、いいんじゃないどうしよう。え、殺伐としてるよりよ。え、殺伐としたくはないけど。えなんでここにいんのお前。いやいやいやいやいや <laughs> ハートフルすぎるでしょ。ちょっと。いいじゃん。だってさ、アニバーサリーだから。まあそうだけどさ。3周年のさ、素晴らしい。いやいやいや、笑い、笑、笑おうよ。笑おうよ。うん。では笑わせてよ。え <laughs> 一発芸やってよな。じゃあ俺は、あの、顔面ケーキします、これ。 <laughs> やめなさい。 対いないからやめなさい。ひょにょ。いや、本当に美味しい。美味しい。富士屋の生チョコレートケーキ。いや、甘いものもね、ほんと久々食べた。ということでね、うん、まあ最後に、まあ今後について。はい。まあ3年ちゃん。4年目、ね、5年目、6年目あると思うけどさ、うん、何かしたいことあるえー、ここで多分ロマンチックなこと言ったら最高なんだけどなんかやっぱどんどんもっともっと挑戦したいなーとかはいろいろ思ってんだけど あ、一緒に一緒にでもいいし、うんうん、もう。一緒に、そういう話じゃないんですか <laughs> そういう話だ。俺一人でチャレンジしたい話を今されてもさ。 <laughs> そうだと。 <laughs> そうだったね。記念日動画ですよ。あ、そっかそっか。二人でさ、例えばさ、うん、24時間テレビとかしてさ、うん、二人で配信してさ、うん、しよう。嫌です。 <laughs> しんどいじゃん、24時。いや、しんどいよ。だし、24時間持たないよね。だってあれ24時間テレビは、間にドラマとかさ、いろいろ挟まっててさ、多少なり休憩する時間があるじゃん。メインパーソナリティの人たちにも。確かに。うん。うちらで24時間したらもう、うちら休み時間ないからね。じゃあみんな結構 YouTube やってる。あ、そうなんだ。出っ放し、出っ放しですよ。えどうすんのトイレとかどうすんのトイレは行くでしょ、ご飯とかどうすんの食べるよ。うん。寝るの 寝ない寝はすんのかな俺はね、やっぱり、とりあえず、引っ越しをして。引っ越しはしましょう。うん。うん。来年あたりね、うん、ちょっと引っ越しは考えてるんだよね。なんか、正直、うん、もうね、こういうことも言うのもあれなんですけど、うん、まあずっと、緊急事態宣言なので、うん正直、動けない。そう。出ようと思えば出れると思うん ですよ、なんか YouTube してる人とかも結構出てる人も多いしそうね実際は、うんうん、ただまあ自分のそれってまあ自己責任でさ、うんうん、自分を守るためにも、僕らは結構家にいることが多いんだけど、うんうんうん、まあ引っ越しはしてもいいかなとは思うねそうね、うん、引っ越しはしたい引っ越しはしましょううん、うん、そうね、あとさまあいつになるかわかんないけどさ、まあ、婚姻届にねサインをして 出したいよね。そうだね。いつになるんだろう、本当に。いつになるの <laughs> どうなってんのいつだろうね。どうなってんのってこれはないけど。いろいろね、頑張って動いてくれてる方たちもね、いるんだけれども、ねうん、早く同性婚がね、できるようになればいいなって、つくづく思うよね。そうだね。うん。うんそしたらさ、また結婚式したいしね。そうだね。うん。うん、それは思うな。披露宴はしたけどね。うん。結婚式は してないから、うん、まあ結婚式したいね。うん。オフ会もしたいしね。そうだね。オフ会もしたいね。うん。いろいろ考えてはいるけどね。情勢的に なかなか具体的にするのが難しいからね、今のところね。そうなんですよ。うん、まあでも、ね、まあライブもやってるところはやってるし。うんうんうん。だからまあ、その人数を抑えて、その感染状態とかを徹底した上で開催するのはまあありかな。まあそうだね。思いますよね。まあやり方はね、いろいろあると思うから、ちょっといろいろ考えて、ね、そうだね。はい。まあできれば。うん。うん。 <laughs> 近いうちに。近いうちに。うん、もうほん完全にさ、落ち着けばね、今年でもやれればやりたいけど、まあその時はね、 いろいろまたご報告させていただきたいと思います。はい。はい。ひょにょ。ハートフルに終わっちゃうよ、これ。じゃあ喧嘩する <laughs> えなんだよ。なんだよ。なんか文句あんのかよ。あるよ。なんだよ、言ってみろ。 <laughs> 眉毛なんか綺麗になってきたね <laughs> ありがとうもともと剃ってなかったのになんであんな薄かったの <laughs> もうなんかちゃんと質になってきたよえどういうこと眉毛ちょっと薄い時期あったじゃないそうね何もしてないようんでもなんか生えてきたうん年ええー、そんなもう食べないの食べるけどはあ はいはいはいはいハートフルいいのなんか文句あんねえ面白いならやっていいけど面白くないのやめて <laughs> そんな言わないでよ面白いことばっかり求めない最近もうこのネタばっかりじゃない泣くのが強くなってきたねそうそう泣いたもん勝ちだか泣いたもん勝ちですよだって子供だってね ね分かってるもんね、うん、もう泣けば親は許されるみたいなとこあるよ、ね、俺はそう今も変わんないけど俺も泣こう <laughs>